Voilà, En direct du confinement. Il y a trois jours, je croyais que c'était rien. Aujourd'hui, je fais moi le malin. Avant, je ne voyais rien du tout. Aujourd'hui, je crois qu'il est partout. À Paris, encore hier. Tout le monde buvait de la bière. Demain, ils vont moins rigoler quand ils leur enverront l'armée. Coronavirus, ça fait une semaine qu'on aurait dû s'enfermer. Coronavirus, on s'approche plus mais on l'a tout chopé. Coronavirus, y a plus de PQ dans les supermarchés. Coronavirus, toi qui viens d'un cluster, tape dans tes mains. Oh yo se dans les grandes surfaces Faire des courses plus ou moins efficaces Tous les bars sont fermés dans la place On peut même plus aller boire une tasse C'est plus possible de rendre visite à mémé Bloqué devant BFM TV Elle est coincée dans son EHPAD En espérant pas être malade Coronavirus, ça fait une semaine qu'on aurait dû s'enfermer Coronavirus, on s'approche plus mais on l'a tous chopé. Coronavirus, y a plus de PQ dans les supermarchés. Coronavirus, toi qui viens d'un cluster, tape dans tes mains. T'as plus de poumons, tu peux plus fumer tarpé. Y a plus de stock, tu peux même plus picoler. La trêve hivernale, ils l'ont repoussé. En temps de pas payer son loyer, non, coronavirus. Ça fait une semaine qu'on aurait dû enfermer tout le monde, tout le monde, tout le monde. Coronavirus. Pour tous les malades qui sont dans la place, laisse-les Corona Coronavirus. Ça fait une semaine qu'on aurait dû s'enfermer. Coronavirus. On s'approche plus mais on l'a tous chopé. Coronavirus plus de dans les supermarchés. Coronavirus, toi qui viens d'un cluster, tape dans tes mains. Football Coronavirus, ça fait une semaine qu'on aurait dû s'enfermer. Corona on s'approche plus mais on l'a tout chopé Coronavirus, y a plus de PQ dans les supermarchés Coronavirus, toi qui viens d'un cluster tape dans tes mains Coronavirus Shit Rude boy Coronavirus